Так что если хочешь научиться делать вот так 20 раз, то смотри внимательно. Видео будет разделено на три части. Сначала я расскажу про технику безопасности, чтобы уберечь тебя от травм. Затем расскажу про различные подводящие упражнения, которые позволят тебе набраться сил, если пока ты не можешь делать обычные подтягивания. И в конце дам несколько полезных советов. Тайм-коды будут в первом комментарии под видео, так что можешь сразу переключаться на ту часть, которая тебе интереснее всего. Два ключевых параметра при выполнении любого упражнения – это эффективность и безопасность. В зависимости от того, насколько большие результаты приносят упражнения за единицу времени, они могут быть либо более эффективными, либо менее эффективными. Например, если твоя цель накачать спину, то выполнение обычных подтягиваний будет более эффективно, чем выполнение австралийских подтягиваний. Также упражнения отличаются в зависимости от того, насколько вероятно получить травму при их выполнении. Например, плеометрические отжимания будут более травмоопасными, чем обычные, потому что появляется ударная нагрузка на наши запястья. И поскольку в подтягиваниях задействуется один из самых подвижных суставов нашего тела, плечевой сустав, то очень важно следить за техникой выполнения этого упражнения. Во-первых, начинать движение необходимо с отведения плеч назад и опускания их вниз. Именно в таком положении они должны находиться в течение всего подхода. И если тебе уже на этом моменте становится сложно, то вместо обычных подтягиваний следует перейти к более простым их вариантам, которые я покажу во втором блоке. Во-вторых, движение должно выполняться по естественной траектории без каких-либо резких дерганий или рывков. В-третьих, в процессе подтягивания нужно следить за тем, чтобы спина не округлялась. В противном случае лучше использовать более простые варианты этого упражнения. В-четвертых, нужно все время держать мышцы в напряжении, как при движении вверх, так и при движении вниз и никогда не бросать себя вниз на плечевые суставы. В-пятых, вдох осуществляется на расслаблении, то есть на движении вниз, а выдох на усилии, то есть на движении вверх. При этом вдыхать и выдыхать нужно равномерно на всей амплитуде движения, а не как делают некоторые, кто задерживает дыхание и выдыхает только в верхней точке, когда подбородок оказывается над турником. В-шестых, при возникновении любых неприятных ощущений стоит прекратить выполнение упражнения и попробовать ним что-нибудь поменять. Например, ширину хвата. Если же это не поможет, стоит перейти к более простым вариантам подтягиваний. Если у тебя пока не хватает сил, чтобы выполнить обычные подтягивания на турнике, то можно начать с упрощенных вариантов. Подтягивания на низкой перекладине, которые также часто называют австралийскими, это отличный вариант для отработки техники движения и для понимания того, как нужно отводить локти назад и включать спину в работу. Подтягивание с опорой – это еще один вариант подтягиваний, в котором можно распределять нагрузку между руками и ногами, постепенно подготавливая себя к выполнению полноценного подтягивания на турнике. Подтягивание с помощью резиновой петли – это усложнение предыдущего варианта, поскольку теперь ноги находятся на подвижной опоре и приходится включать дополнительные мышцы-стабилизаторы. Подтягивание с помощью партнера является разновидностью подтягивания с поддержкой. Если вдруг на площадке есть кто-то, кто может поддержать ноги и помочь подтянуться, то этот вариант тоже можно использовать. Очень часто я вижу, как люди гонятся за количеством и готовы выполнять любые подтягивания, сворачиваясь буквально как угодно, лишь бы их подбородок оказался над турником. Но не нужно повторять их ошибок. Во время подтягиваний шея должна находиться в нейтральном положении, точно в таком же, как при обычной ходьбе, и не нужно пытаться ее вытянуть, лишь бы только подбородок оказался над перекладиной. Смысл подтягивания не в том, чтобы удлинить себе шею, а в том, чтобы прокачать мышцы спины и рук. Если вдруг силы ваших мышц не хватает и подбородок оказывается немного ниже перекладины, то не нужно переживать по этому поводу. Будете тренироваться, сила придет и подбородок окажется выше. Очень часто для новичков в подтягиваниях ограничением является не сила мышц спины, а сила мышц рук, сила хвата. И если ты замечаешь, что спрыгиваешь турника, потому что твои руки сами разжимаются, хотя можно было бы выполнить еще пару повторений, то добавь своей тренировки отдельно упражнение на хват. Это может быть как простой вис на турнике на максимум, так и подтягивание на полотенцах или на толстых, или наоборот очень тонких перекладинах. Любые дополнительные упражнения, которые будут тренировать именно твои предплечья и силу хвата. Здесь же стоит сказать про разные виды хватов. Если ты только начинаешь тренировать подтягивания, то лучше всего выбери один единственный хват и используй только его я рекомендую взять нейтральный хват на ширине плеч. Это самый естественный для плечевого сустава хват, и он также является самым эффективным с точки зрения тренировки мышц спины. Мы подробно разбираем разные виды хватов и то, как они позволяют смещать нагрузку с одних мышц на другие в рамках продвинутого блока нашей полностью бесплатной образовательной программы «Сотка». Ссылку на нее я также размещу в первом комментарии под видео. Третий и мой самый любимый совет касается положения ног во время подтягиваний, потому что об этом моменте многие вообще даже не задумываются. Самый сложный вариант – это держать прямые ноги вместе, ровными и напрягать квадрицепсы и мышцы пресса, чтобы их не болтало в стороны во время подтягиваний. Да, это намного сложнее, чем подтягиваться с расслабленными или скрещенными или согнутыми ногами, но ведь в этом и смысл упражнения, чтобы она давала как можно большую нагрузку, верно? Да и смотрятся такие подтягивания на порядок эстетичнее и красивее. В следующий раз я сделаю видео с разбором приседаний. Правда, для этого сначала нужно будет найти какую-нибудь фитоняшку.